kamalar arziyi Saldın yaprak ey yağmda yâre Gürdağı Aylar karanlık bir seni Haddim büküp diye Dikrilip yâre Rengim sağlanan ardi Rengim Güldürmeler

تراشان Hayır. Guarda! دشمن آفت